ассалаумағалейкум уалейкум ассалам қандай ақсақал бұл жердегі заправкаға шейін шыдап қойсыз мен таштап қоямын эме елу сом берейін жок элүү сом бул жүз сом кылайын эми азыр бензин кымбаттап кетти көрүп атасыңбы ақсақал мен жакын эле го бул жерде шашып атам да элүү сомго эле чыдап қойыңыз жүз сом кыл иним болбойт элүү сом элүү сомго эле чыдап қойыңыз сен кантип таштайм элүү сом байке эми дайым клиентиңиз болом кардарыңыз болом чыдап коюңузчу жақсы рахмат байке байке елу сом эме ертең берсем болобу ой ине өзүң берем дедиң го элүү сом анан келдим да дагы бир иштер бар эле элүү сом болгон акчам ошо болот ертең тыштап кетсем болобу кой иним мага дагы жашоо керек да бензин жок берем элүү сом байке кулуңузду сүйөм эртең деле берем эми бүгүн клиент иштеп калат дырыс ай лан ай жолдуратпай эле бере берчи бере турган элүү эле сом го эми койчу эми элүү сом мен эртең деле таштап коем дейм байке сен төртүнчү жолу жалдырата баштадың го мынакей мени деле ушинтип жалдыратып анан алып келдиңиз го мейли жакшы сүйгөн кызыман кат келди мына го а неме ушундай куштай келе жок неме мен сүйгөн кыз менен урушуп кеткем да армияга келатканда ошо <laughs> көптөн бери сүйлөбөй жүрөт өзү жолдош шокер срочный жумуштар бар айда машинаны жолдош прапорщик от албайт атпайбы машина жолдон кетип атып от алдырып аласың жап капот E не oldu? Жаман түш көрбөдүм Эмне түш көрдүң? Түшүмдө жана террористтер бар го? Ошолор казарманга кирип келип калып атпайбы? Бешөө кармап алып жаман сабап атыптыр мени. Ойгонуп кетпейт беле? Эми койчу элестет ойгонуп кетсем анан качып кетти деп ойлоп калбайбы? Кандайсыз же? Жакшы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жүз сомдон да? жамиляны o'qing dedimlar. <laughs> Jamila жамиля мен Данияр Юкаева қатты сүйішеді да. Ушунчалык алардын сүйүүсү жок, анын башында анан кейін Данияр бұл Даниярды башында аябай шырдыңдайт чаның анын үстүнөн күлөт, шырдыңдайт, жаман сөздөр айтады, айтат, басынтат. Анан кейін бирок аяғында сүйүп калат да. Анын аяғы аягы кандай болот? Анын эң кызык жери экөө аягында бирге болбой калышат екеуі қашып кетуші еді бірақ бірге қосып кетті бүтеді шынымен ә рахмат рахмат мінекей жақсы тағы қандай шығармалар бар шыңғыс айтматықындағы ақ кемесі бар көп шығармалар бар қалған ә? әзірлеп қалмайсың кейінгісі біраз қымбатырақ болып қалышы мүмкін да анда мындай кемені жарымына чейин окубайлыбы Ақ кеме мындай болады да жакшылап окуй жолдош жокер бул тамекинин калдыгы кимдики биле албадым жолдош улкуитан тезирээк билип кет жарайт эч кимдики эмес экен жолдош алып чеге берсеңиз болот апа мен үйгө баргычам бір қойды бағып маңдайына дем деп жазып қоясызбы мен барғанда өз менен соем жерге бір англисше смс жоқ англисше смс келіп тұр оқи албай тұрып оқып берші жоқ мен дагы окуй албайм англисше кеш просто ушундай кычыраган ушундай солидный жигит кантип окуй албайсың костюмсуңду кийипсиң очкиңди тагыныпсың англис сүйлөйм дегенің кызык го сен жоқ коркусасың мына мисалы үчүн мынакей мына сіз дағы қышылап қалдыңыз мінекей ана енді оқыңызшы туған күніңмен рахмат кебетең қарачы қантет ұялбайсың ба қонақтар келген бүгін туған күнім ақыры қонақтар келді ғой е чақыры келіп түшкен мен маңайым жоқ е туған күніңе шуба алып берейін шуба керегі жоқ машина алып берейін аның да керегі жок чоң үч комнаталуу квартира алып берейин эй квартираңды мен эмне кыламай бүгүн туулган күнүмдө соо болуп келчи ошол мага жалгыз гана белек соо болуп келгенби ооба чындаппы ооба ооба толугуна келишти да э о каргалар учуп келатат кыш келди да ооба кыш келди ооба о <laughs> тетиги бала бақтан құлап кетейин деди кудай сактады ооба кудай сактады <laughs> менин аялым кетип бара чемодандарын көтеріп алып жинден апасыныкына ооба апасыныкына нұрбек та кетті